ਨੰਬਰ 7 ਸਟੈਪ ਡਾਂਸ ਅਤੇ ਪੈਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸਿੰਕ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਸਿੰਕ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜੋ ਇੱਕ ਪੈਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ ਅਗਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਅਜੀਹਾ ਦੂਸਰੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਕਰੋ ਹਰ ਲਤ ਨਾਲ 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਪੈਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਅਜੀਹਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰੋ ਪੈਰ ਬਦਲੋ ਹਰ ਪੈਰ ਨਾਲ 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰੋ ਪੈਰ ਇਕੱਠੇ ਹਿਲਾਓ ਰੋਕੋ ਪੈਰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਪੈਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਰੋਕੋ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਕਰੋ ਹਰ ਪੈਰ ਨਾਲ 15 ਵਾਰੀ ਤੱਕ ਅਤੇ 15 ਵਾਰੀ ਦੋਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿੰਕ ਜਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਫੜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪੱਧਰ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ